Nena, no lo hagas complicado ¿Qué tal si no comemos abocado? Bless. Nena, no lo hagas complicado ¿Qué tal si no comemos abocado? Cado, bless Nena, no lo hagas complicado ¿Qué tal si no comemos abocado? Oh, Nena, no lo hagas Yo sigo bless Ya vos pues, lo entendés Esto se siente que me talla por dentro, oh sí Veo con fluidez Falta club en neighborhood Otra vez, party of flex Baby don't sorry pero Vengo por la party fly Así que vamos ok Yo te amé mami pero Esa chori también me satisface pero Siempre yo vuelvo a ti La tentación cae en mí ella se pone hot Un nigga trap sport Siempre andamos jodidamente Fuck destroy Oh nena, ya no lo hagas complicado Que tal si no comemos sábado bless Nena, no lo hagas complicado Que tal si no comemos No te de echarme hecho pedazos yeah, ya ahora lo veo yeah, Auto de colores yeah, yo siempre te sueño chica Fantasy yeah, Siento como que estás aquí Good life, surprise, alright Eyes right, mi vida mala Ya lo dejé así que nena No busques, pasa la bebida Buena vida, así que la adrenalina jay bless Nena, no lo hagas complicado. Ya, quiero estar a tu lado.